から遅れております。のぞみ35号、岡山発車いたします。にありましたら、入り口付近立ち回らずに、なさいなさいとお進みください。 上奏高铁。 5 bound for Shin Osaka via Kyoto. The next stop is Kyoto. Thank you. 出発です17番線からのぞみ365号4分で発車いたします

け込み乗車おやめください全よし Thank you. 車に参ります。のぞみ37号、広島駅本日、台風の影響で、行き先、広島に変更となっております。ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。 広島行きですのぞみ37号広島行きです is Nozomi 37 bound for Hiroshima via Kyoto. The next stop is Kyoto. ご乗車ありがとうございました。下りのエスカレーター8号車と12号車付近にエレベーター8号車付近にございます。

走らないでください。

Contract number 16, Nozomi bound for Shin Osaka, is now departing. Please stand clear of the closing doors. 16番線のぞみご覧します。 17番線の電車は15時26分発のぞみ373号新大阪行きです次の停車駅は京都です The train at track number 17 is Nozomi 373 bound for Shin Osaka via Kyoto. The next stop is Kyoto. 4番17番線のぞみ号が閉まります。ありがとうございます。

Train number 17, bound for Hiroshima, is now departing. Please beware the closing doors. 遅れで15時41分発のぞみ131号新大阪行きが到着いたします黄色い電池ブロックの内側までお下がりください自由席は1号車から3号車ですこの電車は途中京都に止まりますのぞみ two, three, one, bound for Shin Osaka via Kyoto is arriving at track number 17. It is about 10 minutes behind schedule. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 3. 17番線には遅れております15時 41分発のそみ 131号新大阪到着をいたします。の後の前より1号車から3号車です。 時41分発のぞみ203.1号新大阪行きです次の停車駅は京都です The train at track number 17 is Nozomi 231 bound for Shin Osaka via Kyoto. The next stop is Kyoto.

Track number 17, Nozomi bound for Shin Osaka, is now departing. Please. 16号車付近のお客様、柵から離れてください。 隣号ドります。け乗車おやめください。安全。よし。

線の電車は15時47分発のぞみ193号新大阪行きです次の電車駅は京都です Valuable train track number 17 is Yosumi 193 bound for Shibuya. The next stop is Kyoto. くださいお子様には特にご注意くださいパ行コ関しては不定でからご覧ください電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意くださいお子様には特にご注意くださいパ行コ関しては不定でからご覧ください 電車とームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お方々は、どうぞご注意ください。駆け込み乗車は、危険でから、ご覧ください。電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。 よし電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意くださいお子様にはご注意ください込みはおやください電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください お子様には特にご注意ください。先ほどの方は、先生からご予約ください。電車カーブの間が安全ですので、足元にご注意ください。おにご注意ください。